is so bly jy is deel van die tweede geleentheid. Ons gesels saam oor die geloofsreis van Abraham. En ons het die vorige keer gekyk dat hy die roete sonder 'n kaart doen en dat God geloofsafhanklikheid van hom vra. En by hierdie geleentheid wil ek graag met jou gesels oor die dialoog van God met Abraham dialoog wat Abraham eintlik 'n nuwe kyk op God se belofte gee. Dit is so belangrik dat ons aan God se belofte sal vashou onder alle omstandighede. Ek wil sommer begin deur vir jou te sê ons wêreld, die leefwêreld waarin ek beweeg, tussen die mense waar ek beweeg, is die wagwoord onmiddellike vergoeding kom ek stel dit 'n klein bietjie anders te. Ons leef in 'n kits samelewing. Ek soek kits bevrediging. Ek wil dadelik 'n antwoord hê. Ek wil dadelik my behoeftes en my eh, begeertes bevredig. Ek wil dadelik vergoeding kry. En dit skep eintlik by baie van die mense hierdie ingesteldheid van ek is nie lus om te oefen, ek is nie lus om op te offer, ek is nie lus om te wag nie, want een van die moeilikste goed wat ek en jy reg kry is om te wag op die regte tyd vir die antwoord of vir die verhoring. En in die dialoog wat ek met jou wil doen uit Genesis 15 uit, kom leer God vir Abraham, vat my belofte, ek hou my woord. Ons gaan by die volgende geleentheid daarby stil staan. Maar ek wil met jou dialoog voer. Dalk is dit 'n term wat ek en jy nie goed verstaan nie, dialoog. Wat beteken dit om dialoog te voer? Dit is waar twee of meer mense baie eerlik met mekaar oor 'n onderwerp of oor 'n besluit gesels. Elkeen mag sy mening gee. En ek probeer jou nie oortuig dat my mening reg is en jy probeer my nie oortuig dat jou mening reg is nie. Ons bou in 'n rigting en die dialoog ontwikkel in 'n rigting waar elkeen regtig luister, waar ons verskillende bydraes gee om die onderwerp, die probleem wat ons ook al bespreek, beter te verstaan. En in die dialoog van Genesis 15 wil God vir Abraham laat verstaan dat uitgestelde vergoeding nie hierdie onmiddellike bevrediging of onmiddellike vergoeding nie, uitgestelde vergoeding vir al ten opsigte van God se woord is meer waardevol. Ek wil sommer vir jou 'n sekulêre voorbeeld noem, 'n belegging, finansiële belegging ek en jy weet as jy met selfdissipline 'n klein bedragie vir baie lank wegsit, dan oes jy groot aan die einde wanneer jou belegging verval. Dit vra 'n klomp selfdissipline, maar jy bou die hele tyd aan die uitgestelde vergoeding. En God wil Abraham se kyk eintlik net totaal verander sodat Abraham die belofte, die roeping wat God vir hom gegee het in Genesis 12 beter kan verstaan. En in die dialoogproses gebeur daar iets wat baie min indien ooit in ons tyd gebeur. God verskyn sigbaar aan Abraham, gee vir hom sigbare merkers in hierdie dialoog om om nader te vat aan die glo en die vashou van die belofte. Kom ek lees so 'n paar dele uit Genesis 15. Die hoofstuk begin waar God homself as die bron in Abraham se lewe vestig. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom en die Here het vir hom gesê: Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. Jou beloning sal groot wees. Asof God die dialoog wil begin om te sê ek is God, ek is jou God. Jy is vir my kosbaar. Ek is die bron. Ek is dit die wat jy nodig het in jou lewe. En dan kry ons Abraham se antwoord. Toe sê Abraham: "Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf." En Eliezer, die man uit Damaskus, wat Abraham se huishouding hanteer het, hy sal my besittings kry. Abraham het verder gesê: "U het nie vir my 'n nageslag gegee nie." So deur die openingsstandpunt van God dat ek die bron is, krap hy as dit ware die roof van Abraham se pyn en se seer af en Abraham reageer onmiddellik deur te sê: "Here, wat kan U vir my doen?" U het nie vir my nageslag gegee nie. Ek weet nie hoe gat ek regtig regkom nie. Ek het agter u woord aangetrek. Ek het my roeping gekoop. Ek is uitverkoop om my roeping. Ek het gedink u gaan vir my 'n nageslag gee. En dan kom God in die volgende tree van hierdie dialoog. En hy gee vir Abraham iets om aansigbaar vas te hou. Jy sien wanneer ons moeilike omstandighede beleef, dan raak ons ook krities en skepties. En pyn laat ons dikwels snaaks reageer emosioneel, ook teenoor God. En ek en jy het baie keer 'n probleem om God se tydsberekening rondom vervulling te verstaan. Ek weet daar's uitgestelde vergoeding. Maar hoe lank nog moet hierdie moeilike omstandighede aangaan? Hoor jy nie in ons tyd omtrent elke tweede ou vra, hoe lank moet hierdie inperking nou nog aanhou? Terwyl ons eintlik die geleentheid wat ons nou het om naby aan God te kom, om ons kyk na God se belofte te verander, na ons roeping te verander, dat ons daai geleentheid dikwels blaas. En kyk wat doen God nou in die volgende stap van die dialoog. Hy sê vir Abraham hierso in vers 5: Die Here het vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê: "Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan." Nou ek en jy weet dit is net nie moontlik Verder het die Here vir hom gesê: "So baie sal jou nageslag wees." Jy moet onthou daai tyd was daar nie lig besoedeling nie. As Abraham na die sterre kyk, kan sien hy ons Melkweg in sy volle heerlikheid. 'n 100.000 miljoen sterre hier bokant jou. En God sê vir hom: "Tel daai sterre as jy kan. Jou nageslag gaan so groot word." So in hierdie laagtepunt wil ek amper sê van Abraham se geloof waar hy twyfel of God 'n verskil kan maak, gee God vir hom iets sigbaar in hierdie dialoog waarin Abraham kan vashou. En dan Abraham se reaksie. Abraham het toe in die Here geglo en God het dit goed gevind dat Abraham volgens die wil van die Here gehandel het. Kan jy saam met my aanvoel hoe hierdie dialoog vorder? Abram, moenie teen die nou vaskyk nie. Moenie net glo wat jy sien nie. Ek is tot baie meer in staat. Kyk na die sterre. Jy dink aan 'n baba vir Sara. Ek dink baie verder. Ek dink baie groter. Maar ek wil hê jy moet sien. Ek wil hê jy moet beleef, ek wil hê jy moet voel. 'n Wonderlike moment in hierdie dialoog. En dan gaan God en hy help vir Abraham ook met die tweede deel van die belofte waar God die land vir Abraham beloof. Let op hoe hierdie dialoog, hierdie gesprek vorder. God het vir Abraham gesê: "Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het." om hierdie land aan jou as besitting te gee. En dan weer net die sinus glo ingesteldheid van Abraham, die teleurstelling want onthou dit was baie jare alreeds verloop na Genesis 15 toe en Abraham het nog niks, niks om aantasbaar fisies vas te hou nie. Ons het gelees hoe Stefanus in Handelinge 7 sê dat God nie vir hom 'n besitting in die land gegee het nie. So as God kom en hierdie landsbelofte vir hom gee, dan sê Abraham in vers 8 van Genesis 15: Here, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit? Hoe gaan dit enigsins moontlik raak? Ek weet nie of dit ooit sal gebeur nie. En nou gaan die dialoog verder. En God gee ook hier vir Abraham iets tasbaars, iets sigbaar om aan vas te hou. God sluit met Abraham 'n formele verbond of 'n ooreenkoms dat die land aan sy nageslag sal behoort. Die manier waarop hulle dit gedoen het in die kultuur van Mesopotamië waar Abraham vandaan kom, die Galdeërs, is dat hulle diere verdeel het en wanneer hulle ernstige ooreenkomste sluit en sê die een wat hierdie ooreenkoms verbreek sal meegemaak word soos met die diere. Met ander woorde, dis amper soos 'n bloedverbond. Dis 'n baie ernstige ooreenkoms. En God laat in die res van Genesis 15 vir Abraham drie diere in die middel deur deel en ook 'n paar duwe doodmaak. En Abraham sit by hierdie karkasse en hy pas hierdie karkasse op want God is besig om 'n verbond, 'n ooreenkoms met Abraham te sluit sodat Abraham sigbaar kan weet ek kan God se woord vertrou, die belofte staan ek gaan nie iets van hierdie belofte verloor nie. Maar dan gebeur daar twee interessante dinge. Hier in vers 11 sien ons die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Hierdie is vir my baie simbolies. Baie keer wanneer ek in intens met God besig is, dan kom die roofvoels van my emosies, van my gevoelens. Dan kom ek goed uit van ongeloof, twyfel. Daai ding wat my laat wonder of God regtig sy woord laat toe. Dan sak hulle op die heilige oomblik toe wanneer die woord deur die gees vir my helder word. Abraham jag die roofvoels weg. Hy wil graag dat hierdie ooreenkoms werk. Ek en jy het dalk die verantwoordelikheid om ook kop skoon te maak, emosioneel skoon te maak en God met ons hart en met ons verstand en met ons wil volledig vertrou dat hy sy belofte in stand hou. En dan lees ons ook in vers 12 teen sononder het 'n diep slaap vir Abraham oorval. Angs 'n groot donkerte het hom oorweldig. En God kom voordat hy die die verbondsluiting, die ooreenkoms vasmaak en hy openbaar aan Abraham dat daar 'n moeilike toekoms wag. So kom ons sê net vir mekaar, 'n reis saam met die Here is nie noodwendig 'n maklike reis nie. Ja, ons het Ons het die beste reisgenoot wat ons kan hê, die Heilige Gees en Jesus binne in ons. Maar dit beteken nie daar gaan nie uitdagings wees nie. Dit beteken nie dat ek nooit gaan siek word nie. Dit beteken nie dat al my verhoudings altyd gelukkig gaan wees nie. Daar's groot uitdagings. En God kom en hy interpreteer vir Abraham hierdie donkerte en hy sê vir Abraham, Hierdie donkerte wys na 400 jaar se slawerny wat jou nageslag in Egipte gaan deurgaan voordat hulle na hierdie land toe gaan kom. Maar weet, ek bly getrou aan my woord ten spyte van roofvoëls, ten spyte van die donkerte. Kom God en hy sê kom ons maak hierdie ooreenkoms so vas dat jy kan weet ek is baie ernstig. En dan lees ons dat God kom in teen son onder in vers 17 van Genesis 15 toe dit al donker was 'n oond van rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur laat gaan. Nou ek weet nie of ek die gedeelte reg verstaan nie, maar as ek kan visualiseer het die rokerige oond en die fakkel van vuur as dit ware hierdie stukke vleis verteer om te sê ek wat God is sluit hierdie verbond en ek sal hierdie verbond in stand hou. Nou baie van die verklaarders sê hierdie rookvakkel, die rookoond in die, en die vuurvakkel wys na die wolk en die vuurkolom wat Israel ook deur die woestyn gedra het. So in die donker kom God en hy gee vir Abraham hierdie vuur, hierdie lig en hy maak die ooreenkoms 'n werklikheid. Hy gaan as dit ware saam met Abraham tussen die diere deur en die formele ooreenkoms word afgehandel. Israel trek vir 40 jaar deur die woestyn. En in die woestijn, in die donker van die woestijn, kom God en hy gee sy vuurkolom in die nacht en sy wolkolom in die dag. So dat Israel kan weet, God beweeg saam met hulle dier die woestijn, so dat daar iets sigtbaar, iets, iets tasbaar is, dat God getrouw is aan sy woord. En, baie van die mense sê God se vuurverskyning op die berg as hy die wet vir die volk gee. Daai vuurverskyning is ook in sy kiem hier teenwoordig. Dat God, soos Hebreërs sê, wat 'n verterende vuur is, altyd daar is om juis sy belofte te vestig in die uiterste omstandighede. Hierdie dialoog moes Abram bewus maak van God se visie, God se plan. Baie groter as Abram self. Hierdie dialoog gee vir Abram insig dat God altyd by ons is. Dat God lewe vir ons bedoel. En weet jy as ek en jy nou praat van die rookoond en die vuurvakkel wat tussen die diere deurgaan, as ons praat van die wolk en die vuurkolom, dan dink ek ook spontaan aan Jesus Christus wat deur die dood gaan sodat die donker van die dood ook helder kan word en Deur sy opstanding kom vestig Jesus Christus die nuwe ooreenkoms, die nuwe verbond dat God sy gees in ons harte sal gee en dat ons hom spontaan sal kan ken en sal kan dien. Iets om aan konkreet vas te hou. Nou ek weet en ek dink jy weet ons dialoog met God wat ek en jy sover in ons lewe gevoer het Ons dialoog het nie altyd sigbare tekens Maar ons het soveel om aan vas te hou, die woord van God, die Heilige Gees in ons. God is altyd by ons. Al sien ons niks. Al beleef ek en jy roofdiere, roofvoëls wat wil kom pik en steel. Al beleef ek en jy die diepste donkerte, dan in daai donker kom die vuurvakkel van die Heilige Gees en vestig God se teenwoordigheid. Wat ek weet is dat ons geloofsreis ook 'n dialoog met God is. 'n Dialoog waardeur ek en jy God kan vereer. En ek wil graag 'n paar merkers net uit Genesis 15 vir jou net weer beklemtoon. Dit is vir my opvallend dat God nêrens in hierdie hoofstuk Abraham verwyd oor sy twyfel en sy onsekerheid en sy vrae nie. Hy skryf hom net nie af nie. Daarom is dit lewende dialoog. Ek en jy kan tweedens daaraan vashou dat geen donker tyd, geen roofvoël God se belofte verander nie. God is getrou. Hy sal die vuurvakkel stuur. Hy sal die vuurkolom stuur, die wolkkolom stuur. Hy sal Jesus die dood laat oorwin. Hy het dit klaar gedoen vir my en jou. Hy sal die Heilige Gees in ons lewendig maak sodat die vuur van die Heilige Gees ook hierdie nuwe ooreenkoms om God te kan ken in ons harte kan vestig. En dan wil ek ook net sê dat ons die meeste kere nie kan wag op God se vervulling. Ag en ek wil jou so mooi <laughs> vra, uit my hart uit dat die kitsame lewing nie op jou geloof afsmeer nie. Die dialoog met God is net nie hierdie vingerklap ding waar ek God as dit ware in my beheer vat nie. Ek moet bereid wees om uitgestelde vergoeding te verwag. Maar ek kan dit met die sekerheid verwag dat God altyd getrou bly aan sy belofte en aan sy woord. En dan van my baie positief is dat die dialoog daarop uitloop om ook vir Abraham duidelik te maak dat God se belofte jy sal 'n seën vir die nasies wees groter is as sy individuele toekoms. En soos God se plan en God se reis met ons hier op aarde, die reis na sinvolheid en betekenis. Groter as ons fysiese lewe, ons fysiese omstandighede, ons emosies. En ek wil jou maar net uitdaag op grond van God se woord, op grond van Abraham se geloofsvoorbeeld en God se hantering van Abraham dat ek en jy ook lewende dialoog met God sal voer. Hoe lekker is dit nie om vry te wees van aanbiddingsplekke omdat die Gees in ons is. Ons kan enige plek, enige oomblik op enige manier dialoog met God doen. Bou aan die groter verstaan van ons roeping, van ons lewe, van die reis. Selfs al weet ek en jy nie waar slaap ons vanaand nie. So kom ek sluit af. Kom ons hou God vas. Ons het Jesus Christus. Ons het die kruis van Golgotha. Ons het die Heilige Gees in ons harte. Ons het die volle openbaring van God in die woord. Daar's klomp goed wat ons kan vashou en kan weet. Dis 'n groot voorreg om dialoog met God te kan voer neem deel. Leer by Abraham, maak jou hart bekend, maak jou emosies bekend. God is groot genoeg om dit te kan hanteer. Maar doen hierdie dialoog, lewe hierdie lewe saam met God. En moenie sê God kan nie 'n verskil maak nie. Hou vas aan jou kosbare geloof. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, baie dankie vir u geduld met mense. Baie dankie dat u 'n pad met Abraham stap, 'n pad met elke mens stap ten spyte van twyfel, ten spyte van klein geloof of ongeloof, ten spyte van negatiewe emosies en dat u groter is as dit wat ons beleef of voel. Dankie vir u belofte in Jesus Christus wat waar geword het dat ons u in ons kan belewe dat u ons hart en verstand so verander dat ons u wil kan onderskei. Ons wil u loof en prys daarvoor. Help ons om vandag en elke dag dialoog met u te voer. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Thank you.